Bener kan nih gue makanya? Bagus. Eh itu kameranya miring tuh. Ya ntar diberi. Sip. Bunyi gak? Hai Hai guys, kita masih dari FND Kemarin udah ngajarin soal tuning, sekarang kita mau ngajarin soal chord uh, Kemarin tuning adalah salah satu unsur paling penting dalam bermain gitar Sekarang yang lebih penting lagi dari itu adalah lo harus tahu chord Kalau lo nggak tahu chord, ya nggak bisa main gitar Bisa sih main lempar tangkap paling sama temen-temen ya nggak? Iya Kalau gue main raket lo Main raket, main gitar oh, di raket uh. Nah terus, chord ada dua, major dan minor kita mau jelasin soal major chord dulu bentuk-bentuknya seperti apa, cara mainnya gimana yang akan langsung dijelaskan oleh Mr. Faisal Oke, okay, thank you Dani Iya, sama-sama, mau pulang? Iya Oke okay. <laughs> Oke, okay, sebelum masuk di uh, eh, major chord gue pengen ngasih tahu urutan jari ya pertama jari telunjuk itu nomor satu jari tengah nomor dua jari manis nomor tiga dan yang terakhir jari kelingking nomor empat itu biar nanti kita bisa komunikatif dan bisa apa baca gambar ya Iya Iya bisa lihat diagramnya uh, juga ah. sesuai dengan urutan-urutan jari kita. Iya benar. Nanti kan di diagram tuh ada angka-angka itu uh, urutan sesuai jari. dengan urutan jari kita. Nah yang dijelaskan di sini adalah urutan chord mayor dulu yang kita mulai dari A sampai G. Ada apa aja ada? Ada A, B, C, D, E, F, G. Tujuh chord itu yang harus kita hafal itu basic chord yang harus walaupun nanti bentuknya banyak sekali di belakang tapi basicnya adalah ini dulu Jadi kita menjelaskan tentang bentuk-bentuk chord mayor iya, mayornya dari A mayor yang bisa dilihat juga di gambar tengah ini diagram hmm. lalu chord B mayor lalu C D lalu ada E mayor F mayor dan G minor oke ini semua adalah bentuk chord minor yang perlu kita ingat dan kita hafal ini harus hafal mati banget apalagi terutama kalau kita pengen uh, menguasai lagu atau apapun minor tadi udah mayor sekarang minor kita mau jelasin juga soal chord minor di sini yang dimulai juga dari A yang akan diteskan langsung oleh Faisal yeah. dan ada gambar di tengah juga nanti bisa dicocokin seperti apa kita mulai dari A minor Oke, bentuknya kayak gini ya. Oke. Habis A minor, B minor. Lalu ada C minor. Oke, sebentar sebelumnya. Hmm. Nah, kalau udah ngeblok chord kayak gini, hmm. yang di atas jangan dibunyiin. Kalau nggak panas. Ya. Setelah B minor ada C minor. Lalu ada D minor. jari yang dipakai Faisal bisa kita lihat di situ adalah jari 1, 2, dan 4 tapi normalnya orang menggunakan jari 1, 2, dan 3 jadi bisa be uh, bebas gimana nyaman jadi kita bermain lalu setelah di minor ada E minor lalu F minor G minor that's it that's it jadi yang kita tahu ada 14 bentuk chord 7 chord dasar ada 14 bentuk major dan minor hmm. itu yang harus kita hafal mati banget yang nggak boleh kita lupain terutama kalau kita pengen main sebuah lagu pengen main bisa main melodi dan lain-lainnya nanti ini paling penting dan harus diingat gitar itu rhythm instrumen bukan melodic instrumen walaupun memang keren banget sih katanya main melodi itu akan kita pelajari juga tapi yang harus kita ingat adalah gitar adalah rhythm instrumen jadi ini yang kita pelajari di awal basic basic chord lalu penggunaan chord pengaplikasiannya itu seperti apa sal oh itu nanti di next video dan setuju banget hmm. next videos kita akan bahas soal strumming petikan oke okay, strumming itu rhythm kalau kata biasa orang bilang gonjreng genjreng ya, genjrengan ya uh, dan uh, petikannya seperti apa untuk itu Thank you guys.